Baju merah tau Oh dia dalam bis, ni, dia memang masuk Dia dalam bis lah ha? Dia buat pintu ni Kau tengok pintu tu mi? Kau tengok eh? Haa Okay, aku bunuh ni ya. that. Jaga pintu gigi. Surround dead, surround dead. Kau pilih tiga kali yang belakang tu. Aku pun jadi dia kali eh. Dia push kan ni eh. Tak tak, tak push aku ni. Oh, dia lumi, dia lumi. Ada lagi tu orang mana? Tidak, ada seorang lagi dalam bilik, ada seorang lagi dalam bilik. Mi, dia keluar, mi, dia keluar. Aku nak heal lagi. Ok dit. Ok. Le dit. Quoi ça, moi ni les dents. Les les les kau tengok ni me. Tengok seorang bodi seorang. Assalamualaikum. Kau tengok, you know Tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok Apa? Body dia, Mee Alright Tengok, tengok, tengok, Parzival, Parzival Habiskan hmm. rate ni, habiskan rate ni Dia tak ada TC, Mee Kita tengok, you Dia tak TC, kita kena buat TC dulu Kau main sebab apa, ha? Alamak Ni masalah ni mi. Tu. Dia dah mandi. Aku tahu macam mana, aku naik atas, aku keluar atas, aku masuk pintu depan, aku tutup pintu bodoh tu Aku yang letak tar eh apa aku yang suruh Amy semalam. Tak apa. Ya okey je. Okey okey. Aku kena dia tu pintu. Join join. Double headshot dead. Woo. Ya yeah, man. Apa aku kena ikut? yang sama ni Saya ambil TV je kan? Oh, oh, oh. Empat orang, okay, mak betul Pada zero ni lagi? Masa macam beda dekat-dekat sini je? Eh? Aku high end lah, you Baik Aku mati je sayang lah <laughs> Aku pick up turret tu tadi, lupa Boat? Boat, boat hmm, lah. Nice, nice Alah, untuk tu, oi Kau? Oh Alamak, Mi Kenapa kau tak full? Aku full lah kau kena headshot ke apa? Datang balik pakai Azmai Mi hmm. Aku bangun HP pun rinca ah. Aku nampak dia main, ah, aku nampak dia dekat tower tiga, uh, dua orang Tower tinggi ke? Uh, dekat ground tower, tower ground Ha, tu ground tower yang tengok tu Dia turun, dia turun hmm, Okay Seorang turun Nak main kanan je? Aku main kanan, aku main kiri, kau main kanan Aku mati, aku akan main balik Korang tu double headshot tak mati si Ibai Dia tahu position aku Eh atas tahu tu ada orang tu Dia, dia ambil body Yemi Tahu tengah oh, yeah. ha. Pukul low Hilap hilap hilap Aku cover kiri kau Kiri ada orang push you spin ni je One dead je Ada ke seorang? Tiga dead, tiga dead Tiga dead, tiga dead Heal up, heal up, Oh, tu siapa pula je Okey je Okey, okey Four dead je Baik, baik, baik ada seorang kat luar kena. Heli eh? ni? Chopper, chopper. Allah, pergi kena pula. Tak apa, tak apa. Ji, kau pergi masuk dalam sana tu Ji. Yang tempat air tu tu Ji. Aku pun kena tu Ji. Dia orang pun kena kak. Dia pun kena kak. Dia open, dia open. Okay, okay. Aku nak loot badan loot tu. Loot loot Ha, aku nak loot full gear orang semua. Lepas aku gerak. kat dalam ni je Kita selamat air tu Kami, kami, Go, go, go Kau dapat AK dia semua? Haa, uh, dapat SAR macam tu lah Go, tu tadi Yuna lah. Aku tak Oh! Orang kena Mimi, kau kena datang Mimi Haa, uh, kita orang bagi bang kau pergi depo Yuna, kan kau tak, kau, kau tak ada gear Yuna Oh, sorry Pakai, pakai, pakai Kau pergi dekat dalam tu ni Dekat tempat tengah-tengah oh. Empat tengah body eh. Ada empat body, kita tak sempat loot semua ni Aku dapat loot satu, dua Dua full gear 3 full gear termasuk aku pakai sekarang Aku tag seorang Ha tu Ada LR Remy? Alah ah, Aku mati ya, LR spray aku buat headshot Dalam tu Remy? Ha dalam tu Dia pergi kanan tu, dia pergi kanan Okay G Okay okay Aku pushing dia, aku headshot dia. Dia dead. Nice. Seorang lagi dead. Nice. Azmat lagi? Dia bawa ah, Azmat, Azmat. Ha. Ah. Ah, dia bawa dead, dia bawa dead. Amin, come back, Amin. Sorry, okay. Amin. Tak, tak tahu. Yalah. Dapat era. Ini pipi boleh, ini boleh kan, Po. Cepat, Ui, budak ni banyak. Okay. Ambil je, jalan. Texture banyak Apa jadi dengan Cino, je? Tak tahu <laughs> Ni gun aku Dapat balik Me. <laughs> Oh tak pakai boot ni Kena Buat apa? Kita tak, nak main dekat kan? Kita main close range hmm. Oh kalau itu aku pakai eh? Ah, ha, ha. kau lari, kau lari. Okey. Ada orang dalam ni Wina? Ah tu aku tak tahu. Ni aku Oh Haji aja dia dia. Opposite opposite kat luar tu je. Aku nampak dia tadi Hazmat juga. Ah tu je yang tembak aku tu. Sound dead. Ah heli je. Kau okey je? Okey okey. Aku hampir kena spray dengan ah, chopper tu, orang. Bukan chopper orang. Ada orang belakang je. Sekejap, oh. sekejap, aku pusing, aku pusing Oh lepas, aku down je, aku down, aku dek, aku full dek. Kau seorang lah Dia dead je Nanti dia trigger Kau ada apa-apa gun? Sekejap, sekejap, sekejap Cuba Cepat weh, kan dia orang kejar aku nak gila weh Dead Aku tengok ada, aku tak ada Alamak, kau okey je? Aku okey. Aku luar. Kau ada sini tak? Ada dia. Demi kau cover aku. Aku healing ni. Eh, banyak sangat loot dok aku je. Tukar spot je. Lagi kita ambil, lagi kita ambil balik. Ah, ha, kena tukar spot dulu. Kalau dia take down aku semua loot dia orang kat aku tu. Ah, okey, boleh. Eh, dah tak balik. Dia apa? Sini switch. Alright, let's go. Okay, Mia eh, takut dia flank kau. Dead, dead, dead. Nah, nice. Peranjat sial aku. Ya, Astagfirullahaladzim. Aku tak ada lah banyak tu, cuma banyak gun ni Kau ada slot ni kan? Banyak gun kan? Haa ah. Okay dah Aku dapat, aku dapat. Nama dia Wahid Hmm, dia tu lah AK kat tempat yang kita lawan tadi ha. Oh ramai ni Nice one ni Aku ramai nampak AMK Multiple tak tahu. Siapa mati? Ha. Ada seorang baju merah. Oh, baju merah. Yang mamat tu shit gear. AK tu. Dia dah low gila lah. Aku push dah eh. Push dia ni. Jom. Tadi eh, aku reload, aku reload. Okay. Azmat tu down. Azmat dead. Aku nampak AK. Dead. Dead, dead. dead. Nazi. Nice, no plate. Aku nak wah lagi je. Ha. Okay pulang ke depan nanti Aku cover baju Oh ada ada, naked atas kepala Bukan naked Haa ah, ambil kau Naked lah, cuma dia pegang something, tak tahu pegang apa Aku ada, aku ada gun lagi kat aku ni, nah, ni kat sini Aku ada double barrel semua je kat aku Aku tak nak hmm. bagi dia satu haram pun Dia ada double barrel, you know Oh ni lah, ha. ha, dia ada double barrel, nasib baik ni